ඔතන් ටින්ටින් ටොන්ටෝටෝග ඉන්නවා ඔය වයස වෙන ළමයි කොච්චර දක්ෂද ටලන්ස් තියෙනවාද දැම් මම දස්තනෑ බලන්න මම්මි ලෝක වෙන්ඩ මධ්‍යස්ථාන තිස් පස්සනි මහලිතින ලංකාව අහන් ගුවන් විදිල්ලානිකායි මං වගේ වයතෙන් කුඩා දරුව කොද වැඩ කරන්න තාත්තිවදේ පාන්දගෙනත් දාලා කියන්නේ ඔයාව වයිතා ෆෝන් එක ඇක්ඩවිත්තියෝ හරි දැන් ඔය මොකද කියන්න හදන්නේ කොතන ප්‍රශ්න කියන්න හදන්නේ කැප්ටන් අපි මෙහෙම වැඩකට යනවා. හරි අපි මෙතන පොඩි වෙන්දේසියක් තියනවා. තියන්න යන්න දැන්. වෙන්දේසි කරන්න පුළුවන් ඩයල් දෙකක් එකක්වත් නැහැ නේ මෙතන. <laughs> ඇයි අපි දෙන්න? අපි දෙන්න ළඟ තියෙනවා රොටි 10යි රොටි 10යි මගේ ලන්ච් බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. මංගා බීම් බෝතලයක් තියෙනවා. බීම් බෝතලයයි. රයිට්. රොටි 10යි බීම බෝතලයයි බලමු වැඩිම ලාංසුවට කවුද මේක හරියට වෙන්දේසි කරන්න කියලා. රයිට්. අපි දැන් වෙන්දේසි පටන් ගන්න යන්නේ. ටින් ටින්ට පුළුවන් ද වැඩේ පටන් ගන්න? මම පටන් බැරි නම් බෑ කියන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිලා ඕන තරම් කට්ටි ඉන්නවා කොහෙමද <laughs> පුළුවන් <laughs> පුළුවන්ද අරන් දෙන්න පින්වට පින්වතිය අද දින වෙන්න සමා <laughs> රොටි දහය ඇත බඳුනේ දෙකට නමා ඔයාර බස්වල සල්ලි එකතු කරන්න ඒක අපි කිව්ව ඒක නෙවෙයි එහෙම නෙමෙයි වෙන්දේසිය සිරාවට එන්ඩෝන නේදජ මම හිතන්නේ මේක වෙන කාටවත් බෑ එයා කරන්න දැන් සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්න ගුඩ් මෝනිං රොටී දහයයි බීම බෝතලයි මොකද කියන්නේ <laughs> එම කිවගම ලංකාව දන්නවා කෝ ඒ කටකෝ <laughs> එයා තමයි මේ කතා කරන්නේ පොඩ නම හලා විත්තර හල පොඩ්ඩක් ගන්න ගමිට ආදර්ශයක් ගන්න දැම් පහුගේ දවස්වල සමාජ ජාලාවල වැඩිපුරම් කටය කතා කරපු මාතෘකාවක් තමයි මේක එක වෙන්දේසියක් තිනවා මේ වෙන්දේසිය ලස්සන කාපාට ළමා සාරියක් ඇඳ ගත්ත නඟි කෙනෙක් රබානක් රොටේ දහයයි කියපු ගමන් මතක් මතක් ගන්න ඕන්න රොටී දහයයි බිම්බොතලයි <laughs> රුපියල් දහ දාහකට කෝමහරි වෙන් දේසි කරල දැම් මන පොඩි සෙල්ලමන් නෙවේ හරි අපිට කියන්නවාගේ නම්ම කද්ද කියලනගේ නම දිනසිපා නංගි තමයි රබාන ප්ලේ කරන්නේනේ ඔව එයත් සල්පින කරනවා ඒ අවස්ථාවේදී වෙන්දේසි කරේ මම හාරි ඉතින් කොහෙන්ද දෙයනේ මේ ටැලන්ස් ආවේ ඇත්තටම මාරම ලස්සනායක හරි ඔත්තර හූල්ලන්න පයි ම කියන්නේ ඔයාල නොදන්න දෙයක් මේ අක්කගෙන මංගෙන ටෙඩි <laughs> බෙයා කෙනෙක් විකුණන ලස්ස පහකට නෑ බොරු නම් අහන්න හරි හරි හස්බන්ඩ් කෝ ලක්ෂ පහයි කියලා තින් 350ට ගත්තේ පම්බුණේ නෑ නෑ ඔයාගෙන නෙමෙයිනේ කියන්නේ මේ සල්පිලක විකුණන ලස්ස <laughs> පහකට ටෙඩි බෙයා ඕ මගේ වැඩෙත් අහුණා තව පොඩ්ඩෙන් අනවශ්‍යවට කතා මොකද ඒක ඒක මොකද්ද අන්නකෝ යගමු මොකද්ද නංගි ඔව් ඒ සල්පිල කරේ මගේ නංගි ආ එන්නේ ඒ කරේ එයා ළඟදී පෙරේදා ඒක තම YouTube එකට දැන්නෙත් නැහැ channel එකට තිබුණා වැලිකන්ද මහසෙන්පුර සැලකෙලියක් තිබුණා ඒකේ අන්තිම දවසේ 5000ක්වත් කඩෙන් ගන්න ඕන මේ තෙඩියව 5000ක්වත් අතින් නැති තෙඩියේ 5 ලක්ෂ 17000කට වෙන්දේසි කරා මගේ නම් කොහෙන්ද අපේ මිනිත්තුන්ට මිච්චර තල්ලි මේ වැරදිලාවත් ඔය දෙන්න පාර්ලිමේන්තුවට නයි යන්නවා අරි ඒවගේම මේ මේ මේ මොනාට විත විද්‍යාල තෙල්ල තියෙන දිස්ත්‍රික්කෙන් 34 වෙනිද ඔයාලා මොකොත් දන්නේ නෑනේ මන්නේ මෙතන කතා කරන්නේ මාර රිසර්ච් එකක් කරලා තින්නේ ඒක පොඩ්ඩක් අහන්නකෝ මොනවද මේ මේ අතතරන්ගේ කතාව අපිට ටික කියන්නකෝ අධ්‍යාපන කටයුතු කොහමද අයේ මම දෙදස් විසේ තුසිදක ඒලවල් බැද්දකේ රිසල්ට බැද්දකේ මගේ දිස්ත්‍රික්ක මාතන දිස්ත්‍රික්කේ මොකද විශේධාරාව ඒ වයේ දිස්ත්‍රික්ක දෙස් හතරද ඕ මේ හරියට මහල් ඒ සාමාර්ථ ගොඩක් තියෙනවා ඒලවලට කරේ සබ්ජෙක්් සිංහලයි විතරයි ගූගොල විද්‍යාවත් එතකොට නංගි කෙනත් අපිට කියන්නක විස්තර බැල්ලන්න දහයි වසරේ එයත් එයත් දැනට ඉති මගේ ඉක්කොලට අධ්‍යාපනය ලබන්නේ නං ඉන්නද වැරේ අනේකෝ දෙන්න කටහඬ අවධි කරන්න ඔව් හැමෝ මාසයි අහන්න දෙන්නගේ කටහඬ හෙලෝ නංගී කොහොමද නංගිනමේ දුවේ <laughs> ඉතින් චූටි නම් යාගේ නම කියන්නකෝ අපි අකිත් එක් කතා කළේ දැන් දිල්ලුක්ෂි කියලා කලින් කිව්ව 100ක් නෑ නේ මෙයාට හරි දිල්ලුක්ෂි දිල්ලුක්ෂි <laughs> ආ හරි දිල්ලුක්ෂි 10 වසරේ නේ තව ලොකු වැඩක් පෙන්නල්ලු ඉන්නේ නේ අපිට අක්කගේ වයස්තරේ <laughs> ආඩම්බරයි ඉතින් ඔයාට දැනෙච්ච හැඟීමත් අපිට කැටින් කියන්නකෝ මොකද්ද කියලා ඇත්තටම ඉතින් සතුටුයි අක්කත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ෆීල්ඩ් එකේ බෑලා වැඩ කරලා ලොකක් කරන්න හම්බුනේ ගන සෝෂල් මීඩියයි කළඹල තියන්න දැන් <laughs> මෙයාට අඩාය කැළඹිටවනේ ලක්ස පහ කතාව කවුරුත් දන්නේ නී අපිට තමයි ඉස්සලම කියන්න ඒක ළඟදිම දානවා මේ අපි මේ වැඩ නිසා තාම අප්ලෝඩ් කරේ නැහැ අපේ channel එකට DD විරුද්ධ කියන එකට ළඟදිම දානවා අක්කයින් නම් දැන් නැහැ ආයි අක්කට දෙන්න ආයි අක්කට පොඩි දෙන්න ආයි අක්කට දෙන්න නැන්කි මෙයා මේ අක්කද අකේ දැන් නංගි ලස්ස පහට විස්සනේ මේ විසල් මේ විකනේ දැන් ඔයාගේ ටාගට් එක කීයේදී ළඟට විකුණන එක <laughs> ඊළඟේ සිටින් ලක්ෂ 10ම තමයි ටාගට් එක. ඉතින් තල්ලි තියනවද අපේ මිනිස්සුන්ට? කවන්න නෑ ඉතින්. යන්න හොඳ නෑ ඔය වගේ වෙන්දීසි වලට මං කියන්නේ. අපි නම්බුව ගැන කියලා හිතලා දෙන සේසතම දීලා නෝනේ. ඉතින් උත්තර දෙන්න නම් ඔයා ගාව නෑ කොහොමද? හරි අපි දෙන්නට මේ දැන් ඊයේ මොකක්ද එක්කද ගිහිල්ලා ඉන්නේ මහන්සිය. මහන්සිය. කොල්ලන් හු කියනවා ගල් මුල්ලට මොකද්ද? එලද පොඩක් කියලා පෙඩන්නකෝ අපිට. කියලා කරමු. කොල්ල සල්ලි දානවා යල් හයට ඇඳෙනවා කලුවෙන් එහට වැඩ නැතිවේ කියලා ම නංහිතුව හැබැයි ඉතින් කලුට සොරි.කොම් ුණා නේද කලුමකද කිවට පස ඒ දස් තිකේම යාතම සර්ජදාන්න ගොඩක් වගේ ගත්තේ ඉති මටත් අන්තිමට වන්දි වෙනකම ඒත් හිතාගන්න බැරි වුණා. අතර මැච්චි වෙන්දේසිය රුපියල් 2500ක් ඉවර වෙන්න ඕන්න මෙන්න. ආවර දෙකක් ඉවර කරලා දෑවර දෙකක් ඉවර කරලා තුන් කියනකොටම මේ ආයෙත් දිගට දිගට දිගට දිගට ඇදලා ගියේ එතනින් පස්සේ. නැත්තම් මේ කියන්නේ ඒ වෙලාවෙන් ඉවරයි කියලා. ඒ වෙලාවට කට්ටිය තරඟට ඉඳලා තියෙනවා. එහෙම තමයි වැඩේ වනේ වායක ඇදගෙන ගිය නිසා ලස්සන්ට එක හරි මාකර්ශණීය ඉතින් අපි ඔය දෙන්නට හදවතින්ම සුපතනවා ශාටීම් එකේ අපි හැමෝම මේ වගේ මේ බිසි මාධ්‍යශාලය රේනෝ සිල්වා අපේ ගරු සභාපතිතුමා විශේෂයෙන්ම ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහටත් ওই විදියටම ওই දක්ෂකම් ওই විදියටම පරිස්සම් කරගෙන තව තවත් වැඩි දියුණු කරගෙන ඉස්සරහට යන්න ලැබෙන්න කියලා අපි හදවතින්ම ඔය දෙන්නට සුබපතනවා නංගී